воды. Что за фигня-то? Это ну, конкретно повесили. Дай этому, этому. Посмотри, что внутри-то какая-то за... за... записка. Ну, Прочитай. Это, наверное, пином. Ничего не я. Мы вообще ходили. Куда убежал-то? Да доставай. А, потому что у у кого в у тебя нет такого. Читай. Я не, я не плохо читаю. Ну, читай. А я не плохо читаю. Ну, он плохо читает. Ну-ка, Толя, ты... Дорогие ребята, вы дружно себя любите. Ничего себе. А? Ну-ка, ну-ка, слушайте. Подожди. Куда ну нет? Записка, записка. Ищи Толя. Ищи Толя. Ну-ка. Зачем? Так, подойди к окну, дальше что написано? Вниз, направо под ними, контейнер игрушками. Толя, молодец, какой все прочитал. Повернись направо. Право это там. Ну и повернись. Подними контейнер с игрушками. Еще записка. Ну-ка. Дед Мороз приходил, вы не видели. Подожди, ну давай Рома, столик, это Максим читает. Так. Так, дорогая записка. Так. Средь. Но. мешайте, пусть один читает. Ищет Рома. Рома, читай инструкцию. Зайди на кухню. Тихо, тихо. Заид и Зайди. кухню. Ну, я почитаю. Центр. Центр. Второе. Повернись к плите. Плите. Сделай два шага периоды. Четвертое. Наклонись и ищи. Я не понимаю, что это за буква после но. Наклонись. Наклонись и ищи. Иди на кухню, как написано в центр комнаты. По инструкции. Ром, центр, повернись налево, там написано. Наклонись. А наклонись. Выдерни ящик вот там внизу. Выдерни. Ищи в ящике, что-то должно быть интересное для нас. О, вот Опа-на! Я, читаю. Так, у меня что, пять заданий? Нет. Четыре. четвертую записку найдите и счет Максим. Зайди в спальню, где а, Сквозь шкаф с зеркалом. Какой спальня шкаф с зеркалом? Это точно мамы. Так, зайди в спальню, где шкаф с зеркалом. Так, дальше читай. Подойди к окну. К окну. К окну, вон окно. дальше. Вперед. Увидишь белый пиджак. Вот он. Правильно. Ищи. Ищи. Мой пиджак. <laughs> Еще одна записка. Так, это Толик читает. Это Толик читает. Да Максим. Тихо, ребенок, ребенок, ребенок. Читал? То ли уже, то ли нет. А Что там дальше? Зайди. Сначала зайдем. Теперь закроем этот замок. Нет, нет, нет, мы на видео снимаем. Мы на видео снимаем. Нет. а сейчас он ничего не сделает вам, никакого волшебства не будет. О, Дальше. Присядь. Открывай и ищи подарки. Нету здесь, точно не здесь. Точно не здесь. Где еще можно открыть и искать подарки? Открыть, правильно, Толя, мыслишь? Белье грязное. Ух ты! Ух ты! Это что такое? <laughs> Ого! Раздай. Нифига себе! Бери, бери. Читаем, что здесь написано. Это тебе. О, это, это кому письмо? Читайте. Здравствуй, Рома. А так. А это кому письмо? Анатолий, Максим. Дед Мороз вам письма написал. Вот это да. А Пишет тебе Дедушка Мороз весь год. На, я лю, на Теперь инструкцию посмотри. А ты расскажи, что пишет Макс. И приготовите пивушевую дорогу. Ты он не. Ну хорошо, прочитал. Если есть инструкция, значит что-то должно быть еще, я думаю. подержу. Так. Подождите, еще Рома не дочитал. Сейчас дальше будет. Сейчас первый. Сейчас Нет, Толь, не читай пока инструкцию. Рома письмо не дочитал. Я уже хочу. Подождите. Не могу терпеть. Про себя читай инструкцию шепотом. Сейчас я вымою руки с мылом. Да. Разве еще подарок не получили? Конечно. Он, он, он сейчас уже первый. Да подождите, что мы письмо. Подождите. Подождите. Рома, дождемся и будем дальше искать. Толя, вы же братья. Вы только за Прочитал? Да. Почему? Нет проблем. Ну ладно, Катя, давай, ищите еще ищите дальше. дальше. Да. Где, где в этом же, где были да. письма, там же дальше ищите. Сейчас вымыть руки с мылом, Рома, у тебя тоже такая шаг. Мне, мне, мне даже этого не записывали. Инструкцию. У тебя письмо, еще есть инструкция волшебная, на. Thank you. Все, открывай эту штуку. Да. Смотри там дальше. Нашел подарок. Они подписаны? Нет? Ну-ка доставай. Вот это подарки. Они не подписаны. Что там еще? Дайте все откроем. Подарки. Это что, подарки нашли? Идите в комнату смотреть. Давайте в свою комнату. Это планшет. Это телефон. Теле. Выключи планшет, другой телефон. А где что написано? Это Толя. Толя. Это Марка. А это мое. Послушайте, а как мне открыть? Так здесь контакты. Нет, нет, не рви, не рви, не рви. Вот, вот так вот. А! Аккуратно. Разве это телефон? Да. Похоже. Да. Ты не работает? Это что, планшеты? Это как же телефон? Дед Мороз вам планшеты подарил? Нифига себе вам повезло. Вот это да. Ура! Это наклейка. Максим. Это пленка. Ну просто пленочка не срывай ее. Не, надо срывать ее. Ну, да включай, она вот здесь как включается, как телефон. Ну, Вы довольны? Заряжайте, пока сто процентов не будет. Да, потому что если не заряжать до сто процентов, то, телефон сломается. Да. Ну не сломается, да. Но это не телефон так-то. Ну, это планшет. Мини-планшет, да. Но ну, у него зарядка сломалась. Да нет, понял, у него